salom man sadulla abdullayevman xullas e, maydalashib o'tirmasdan darrov mana mana bu kamerani zoomini ishlashini qarang qorong'i bo'lgan ko'chada video ham yorib qolinyapti ham farizni ahamiyat bersangiz yuz marta yaqinlashtirib beryapti lekin bu s yigirma bir ultra s yigirma ikki emas Э, kameralari shu jihatdan uncha muncha o'zgarmagan deb hisoblayman shuning uchun eski videodan parchani olib beraverdim sizlarga namuna sifatida ko'rsatish uchun nima bo'lganda ham o'tgan yildan beri mana mana shu samsung kameralari mani judayam katta hayratda ushlab turibdi xuddi farizga o'xshab oyligini olish kerak bo'lganda mani xuddi shunaqasiga qo'yib yubormaydi u ham mahkam ushlab turadi videolarimizni nega har hafta to'xtamasdan chiqadi deb o'ylaysizlar chunki sizlar har doim obuna bo'lasizlar laykni bosasizlar va qo'ng'iroqchani itarib turasizlar har safar shu uchta narsani yana bir marta bajarishga sildan chiqmasin sizlar deb o'samiz biz demak mana 9 fevralda odamlarga s 22 ni rasmiy ko'rsatishdi lekin to'g'risini aytganda chiqishidan oldin ancha oldin odamlar tashqi ko'rinish qanaqa bo'lishini anchadan oldin anchadan oldin bilib bo'lishgan edi unbox therapy kanali uchun mana mana shu samsunglarni berib turishganda ular darrov hammasini ochib odamlarga ko'rsatishni boshlashgan videolarni olib tashlashgan ana o'shandan keyin videoni qo'yishi bilan bir zumda videoni o'chirib tashlashgan chunki o'ylaymanki kimdandir gap eshitishgan shekilli kimdirdan deganimda samsungni nazarda tutyapman chunki tasavvur qiling samsungni o'zi hali rasmiy ko'rsatgani yo'q odamlarga bu telefon telefonlarni qaysidir kanal birdaniga ko'rsatib tashladi Э, lekin videolarni saqlab qolganini ulgurdik biz rosa janjal bo'lgandir xullas yangi dizaynga ahamiyat bering s yigirma birga o'xshab hech qanaqa detallari bo'rtib turmayapti faqat mana kamerani ko'zlarini o'zi вечный degan yangi kinoni ko'rganmisizlar ana o'shdagi qizil telesterialni s yigirma bir ultra manga eslatyapti endi undan tashqari esa ahamiyat bersanglar tagida qalam uchun teshigi bor oldin esa faqat galaxy note'larda bo'lardi unaqa teshik va oldin har yili bu galaxy s nechidir nechidir chiqqandan keyin Э, kuchliroq modelni olmoqchi bo'lganlar har doim notni kutishardi hozir esa note olib tashlandi o'rniga faqat s bo'ladi va ichida qalamchasi ham bo'ladi lekin quloqchin uchun teshigi yo'qolganga o'xshayapti shuning uchun endi yoki haligi e, kichik o'tkazuvchini ishlatasiz quloqchinlar uchun yoki simsiz ulanadigan bluetooth quloqchinlarni sotib olgan to'g'ri keladi xarid qilish uchun ma'qul bo'lgan platforma esa joyida ilovasi kirdingiz topdingiz sotib oldingiz hattoki 3 oydan 12 oygacha muddatli to'lovi ham bor o'zi boshqa moliyaviy ishlaringizni ham shu ilovani ichida bitirib yuborsangiz bo'ladi masalan internetga to'lashingiz kerakmi yoki gazga to'lashingiz kerakmi chiroqqami hammasini bitirib yuborsa bo'ladi undan tashqari esa mikro kredit ham olsangiz bo'ladi shu ilovani ichida faqat birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tishingiz kerak ro'yxatdan o'tish uchun e, istagan bir skb bankiga borib ro'yxatdan o'tishingiz kerak aytganimday <laughs> Xo'p, protsessorga kelsak, endi regionga qarab yoki ichida Exynos 2200 o'rnatilgan bo'ladi yoki Snapdragon 8 Gen 1 o'rnatilgan bo'ladi. Farqi lekin seziladiganga o'xshayapti, chunki Geekbench testlaridan keyin Exynos 2200 9143 ta ball yig'di. snapdragon esa 6199 ta ball yig'di kuchi bo'yicha undan tashqari endi exynos 2200 da nurlarning klassifikatsiyasi o'rnatilgan bu nima degani o'yinlarda masalan quyoshning nurlari yoki jismlardan o'sha quyoshning nurlari qaytayotgani juda e, haqiqiyroq ko'rsatilgan bo'ladi endi xullas endi shu exynos 2200 playstationlar bilan oddiy smartfonlarni orasida turibdi haligi ja playstation ham emas lekin oddiy smartfon ham emas endi bu lekin shu sezib turibman negadir o'zbekistonga snapdragon lks yigirma ikkilik keladiganga o'xshayaptida negadir shu shunaqa fikrdaman bilmayman nega <laughs> lekin bu tesla har doim ham haqiqiy g'olibni aniqlay olmaydi shuning uchun o'zim qo'limga o'sha s yigirma ikkini olganimda ikki uch marta haligi har xil o'yinlarni ichiga kirib sinab ko'rishim kerak bo'ladi kameralari qiziqib ketayotgan bo'lsanglar kerak xullas e, yuz yaqinlashtirish tizimini ko'rsatib bo'ldim videoni boshida undan tashqari esa asosiy kamerasi 108 megapiksellik bo'ladi iphone 12 megapiksellik agar esingizdan chiqmagan bo'lsa 108 megapiksel shunchalik ko'pki agar farizni boshini o'sha 108 megapiksel bilan rasmga olsangiz keyin o'sha rasmni yaqinlashtirsangiz soch ko'rinadi bunaqa raqamlarni eshitilishi juda ham dahshat lekin aslida megapiksellar hozirgi paytda uncha ko'p narsani hal qilmaydi hal qiladigan narsa ana o'sha rasmlarni ishlab chiqaradigan programmalar ana shular rasmni rangiga sifatiga yorug'ligiga javob berishadi e, nima bo'lganda ham baribir qo'limga olib ko'rib sinab ko'rishim kerak bo'ladi yana esa uch martadan o'n martagacha rasmni yaqinlashtirib ya'ni zoomni ishlatib e, rasmni sifatini yo'qotmagani imkon beradigan televiklar o'rnatilgan telefonni ichiga agar kvartirada yashasanglar ikki ming yigirma ikkinchi yildan boshlab endi parda mardalarni yaxshilab yopib yuringlar bo'lgan bo'lmagan holatlarda juda yam sifatli rasmga olib qo'yishligiz mumkin bu kimsalarni bu yil o'zi kimni kamerasi yutadi deb o'ylaysizlar samsungnikimi yoki iphonelarnikimi o'zinglar ham nimalarga olib yurasizlar rasmlarga qani izohlarda yozinglarchi agar narxiga kelsak s yigirma ikki ultra taxminan bir ming uch yuz dollar bo'ladi s yigirma ikki plyus bir ming yuz dollar oddiy s yigirma ikki esa taxminan to'qqiz yuz dollarga teng bo'ladi qimmat ikki ming o'n beshinchi yilda hali ming dollardan qimmatga telefonlarni qachondir sotib olib yuramiz deb o'ylamaganman man hech qachon ammo puliga arziydimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz yaqinda fariz har doimgidek o'yin yozinglu o'yin yozinglu qilib erkalanishni boshlaydi ana o'shanda baribir o'yin yozib hammasini tekshirib beradi shu bola sizlarga hozircha shu siz texnopov kanalida edingiz keyingi hafta ko'rishamiz va keyingi hafta nima haqida gaplashishimiz bo'yicha ham hozir suhbatlashamiz ko'rishguncha xayr check the in my mouth double as a the in my